Buenos días mundo, es la Homecoming Week y mm, es como una semana en la que cada día hacemos como, o sea, la gente se viste como de distintas cosas. Hoy es Movie Monday y yo voy vestido de, Superman porque <laughs> tenía la camiseta ahí y ella vestida de Kim Possible. Stop the girl getting on the bus. ¿Eh? Look at her, she's wearing Wednesday. She's coming out on that me, me, acaba de decir la que le ha hecho gracia porque la conductora del bus la acaba de ver vestida como también. Sé que va a estar todo el mundo vestido durante esta semana. O sea, qué guay. Ahora os voy a poner una cosa que grabé, que es la proposición de, bueno, la grabó una amiga, del, del homecoming, que, o sea, que aquí los chicos le tienen que preguntar a, a, las chicas si quieren ir con ellos al baile final porque hay, o sea, es toda la semana, tú has vestido distintas cosas cada día Después el, el viernes ahí está el partido de fútbol y el sábado hay como un baile, entonces tú tienes que llevar una date o puede ser con tus amigos. Pero bueno, aparte está bien, no sé, es como la... la to speak Spanish? <laughs> La cosa es como llevar a tu date o a tu novia. Entonces yo le, le las que yo iba a decir las que, o sea, me olvidé el español. Eh, le pregunté a una chica de teatro de la clase de acting si quería venir conmigo y me dijo que, bueno, ya veréis ahora. Y Luego veréis más tomas como del colegio, de la gente vestida y tal. Espero que os guste. Ella va de, de Y yo voy de Superman. A ver, es solo la camiseta, pero bueno, algo es algo, ¿no? Los buses amarillos aquí. Ella es Peyton, que va vestida de Sandy Gris. Estamos aquí en la clase de, de arte. Esta es Elizabeth, que va vestida de jirafa. Pues hoy es Twin Tuesday, entonces la gente va como de con una pareja, entonces llevan la misma ropa. Yo la verdad es que no lo he hecho, pero... Mm, o sea, tampoco tienes que vestirte como te digan todos los días, pero hoy no lo he hecho yo. ¿Y qué regan hoy va de como de los 80? Bueno, pues hoy os voy a contar aquí una cosa, esperéis. Eh, sigue siendo martes, es el día, como os dije, el Twin Tuesday, que la gente en el colegio va, como vestida por parejas. Y hay un concurso que hace mi compañero de intercambio, CIE, CIEE, que en España es FSL, por si alguien se lo ha preguntado y quiere saber que cómo vine aquí, pues es con esa compañía. Y hay un concurso que tienes que hacer fotos en distintas situaciones y una de ellas es conociendo al alcalde y conociendo a un policía y dándole la mano, y no sé qué. Entonces hemos venido aquí al, como al ayuntamiento, a las oficinas de, de Milton, que es donde estoy ahora mismo, no es Atlanta, es bueno, es como las afueras de Atlanta, no sé si ya lo dije en algún otro vídeo. Y me han dado todo esto y no se veía necesario enseñarlo. El policía me dio como una placa de... bueno, como un... no, sí, una placa de policía, un pin. Me dieron también unas gafas. Y principalmente le estoy diciendo aquí a Mel, que es mi madre <laughs> americana, que lo grabe porque me han dado una llave de... del... pues eso, de Milton, de la ciudad. No sé, me ha hecho mucha A lo mejor respondré os ahora las fotos que he hecho. Esta es la primera, que es con un policía. Y tengo como varias. Y estas ya son con el alcalde, no sé si se puede ver bien por la sombra. Nos pusimos aquí a, a pretender que estábamos hablando, ¿no? Así como contándole yo mi vida, que ahí donde vivo, en España, ¿no? Mira qué falso soy. <laughs> Y qué más, y aquí damos la mano y todo, con Milton al fondo de las banderas. Y aquí está dándome la llave de la ciudad. Bueno, pues hoy es miércoles y vamos de buscando a Wally. Ella también, hey Y mm, no entiendo por qué buscando a Wally... Bueno, espera, falta las gafas. No entiendo por qué buscando a Wally le llamamos, o sea, aquí se llama Where's Waldo, no sé por qué en España llamamos Wally en vez de Waldo. Si ese es el nombre, luego tengo este gorro. Que bueno, está hecho todo con una camiseta y con como cinta adhesiva roja, la verdad, está... No sé, <laughs> no teníamos nada mejor, pero bueno, estaba bastante bien, Día 3 y las decoraciones del colegio ya están cayendo. jueves y entonces depende del curso en el que estés vas, vas vestido distintas cosas. Yo supuestamente que soy junior voy de... tendría que ir de un libro, pero no, o sea, voy normal, porque ayer tuve que hacer deberes y cosas, entonces no, no pude pensar en ningún traje, así que no pasa nada si no, si no me disfrazo. Día 4 los pasillos cayendo más aún. Bueno, pues hoy es viernes y tenemos que llevar eh, cosas del colegio, o sea, camisetas que tengan el logo del colegio o algo que ponga Cambridge, aquí pone Cambridge Birds, o sea, los osos de Cambridge, que esta es, me compré la camiseta del colegio que tiene como una tienda ahí dentro. Speak English. <laughs> I will. Voy a poner subtítulos a los vídeos de inglés, entonces eh, pues la gente podrá verlo. Nos vamos ahora al colegio y va a haber como un al final del día ya veréis en los vídeos que va a haber como un pep rally se llama, que están como las animadoras eh, bailando y, y, los del Marching Band, que es la, la, banda de música tocando. Y después es el partido de, de, fútbol, que ahí estará todo el mundo pues igual vestido con camisetas de... Supuestamente tiene que estar todo el mundo de azul o con camisetas de, del oso o de lo que sea. Bueno, pues estoy ahora en esto que es el, Pep Rally se llama y es como antes de los partidos todos los viernes, bueno no todos los viernes, pero algunos hay esto. Pues y estoy aquí con Susan, que es otra estudiante de intercambio, es de Alemania. Y nada, pues vamos a ver esto y después al partido. Pues es la segunda mitad del partido, bueno, es el, intermedio. Y están aquí como la. Bueno, pues están ahí los reyes y las reinas del homecoming. Están con los padres, como todo ahí... No sé, muy serio todo, ¿no? Y de toda esta gente van a elegir un rey y una reina. Ahora van a decidir quién gana. Ahí está Shannon, que es una amiga mía. Espero que gane ella porque me cae muy bien, está en mi clase de teatro. Vale, está, está llorando. Hemos ganado, no sé si lo podéis ver ahí. 12-19. Bueno, pues es sábado ya y hoy es el día del baile y hemos ido a comprar la corbata para el traje y ahora vamos a por el se o sea, ¿cómo se dice? El, ramillete, que es, ya sabéis lo que es, ¿no? O sea, como las flores que le pones a la, a la chica con la que vayas al baile en, la mano, que son como las flores de, no sé, si no, sabéis lo que es, ya lo veréis. Vale, ya estoy preparado para, el baile. Y me pongo la chaqueta ahora y ya está. Hola, yo soy Morgan. Hi guys, I'm Fatima. <laughs> Bueno, pues ya es domingo y se acaba la semana. Ayer no sé ya ni lo que grabé del baile, pero llegamos y, o sea, llegué a casa y me fui a dormir porque estaba súper cansado. Em, me lo pasé genial ayer, la verdad. Fue muy divertido todo, la cena, el baile. Y el baile estuve bailando con todo el mundo, con gente que conocía, con gente que no conocía, conocía más gente del colegio allí. Y muy bien. Mirar esta casa, o sea, aquí vive gente parece normal, o sea, es que es un castillo, eh, y este que es domingo, estoy yendo a desayunar con Ted, el abuelo, porque él va todas las mañanas a desayunar a un restaurante y, tiene ahí como su vida social y sus amigos, entonces yo ya conozco a algunos y, y no sé, tienen buena comida ahí, entonces me gustaría desayunar. Y Después tengo clase de piano, porque yo en España nunca he dado piano, pero siempre he querido, y en esta casa tienen uno, y viene un profesor a enseñar a, Ronald, al niño pequeño, bueno, la hermana. y entonces me apunto yo también a las clases, estoy aprendiendo. Quiero hacer como un vídeo también de, de lo que he aprendido de piano, así que a lo mejor lo hago otro día. Y nada, pues espero que os haya gustado esta semana del Kong. Si es así, pues que le deis like, que os suscribáis si no lo estáis y que lo compartáis con vuestros amigos. hills